¿qué tal chicos? Soy Luis Robo y no sé por qué carajos hace tanto calor aquí. Y por fin chicos tenemos un corto animado de Junk. Realmente yo pensaba que este corto animado se lo iban a guardar hasta quizás el estreno del volumen 5, quizás. Pero tenemos la suerte de que no fue así. Realmente Roster Deeds lanzó este, este corto casi dos o tres días antes del lanzamiento oficial del volumen 5 en en First Members, en, la página oficial de Roster Tits, y una semana antes del lanzamiento en, YouTube. Así que, bueno chicos, no nos queda más que nada, vamos directo ahí Ok chicos, esto es el corto animado de Yang de, en rumbo al volumen 5. Yang es de hecho una de las que esperaba con más ansias tener un corto animado, así que esto posiblemente pueda estar también cargado de acción, ya que... Oh, ¡Uy! tengo que decir que la, la ropa de los primeros volúmenes en esta animación se ve aún mejor. ¿Estaban entrenando? <laughs> Supongo que Oh, ok ya realmente Yang solamente está preocupada por ella. Y sí, vimos que Ruby no tiene ningún tipo de defensa, si no es con sus armas. ¡Wow! Nunca le he visto lanzar un golpe. Oh. Ok, supongo que puedo hacer esto también. Esta animación se ve mucho, muy bien en este estilo. Y creo que ahora se ve un poco más brillante incluso. Los fondos se ven con más detalle. Mm. ¡Oh! ¿Un Ursa? Pero Ruby sigue ahí, ¿no? Es decir... ¡Uh! Buena, buena canción. Esto probablemente será golpeado por copyrights. que el urso es más grande de lo que normalmente son. Uh. No. La canción no está nada mal. Extrañaba este tipo de canciones en Ruby, la verdad. Uh. Uh, estas animaciones. Uh, apenas puedo seguirla, de hecho es bastante rápido. ¡Auch! Ok, siento que hay un poco de inconsistencia, porque de hecho en el volumen 1 vimos a Yang derrotar como a 6 ursas con un golpe cada uno, entonces... aunque ese es mucho más grande de lo normal. Y Ruby sí sigue ahí. Oh... Ruby no tiene sus armas. <laughs> solamente, solamente se puede poner... ¡Oh! ¡Fuck me! Pero rompió su... Ok. ¡Oh! <laughs> ¡Oh!

Este sin duda para mí ha sido el mejor corto animado que ha habido hasta ahora. Ah, bueno, entre el volumen 4 y 5, todos los avances que tuvimos con el corto animado de, Wise eh, y ahora el de Yang definitivamente siento que este ha sido el mejor y ya esperaba algo de acción. Siendo un corto animado de Yang, realmente siento que Yang está más inclinada hacia el lado de la acción. Por otra parte, ah, la animación de los del Ursa o del Grim que vimos es increíble, la verdad se están luciendo cada vez más con la animación. Sigue siendo esa animación 3D y creo que tendrían cierta un poco más de libertad si lo hicieran en un modo más caricaturesco, pero de verdad siento que le queda exacto al tipo de animación que estamos buscando en Ruby, en especial porque no es una animación, no es tal cual una animación, no es tal cual un anime, no es tal cual una caricatura, entonces encaja perfectamente en su propia categoría. Por otra parte, esta creo que es una pequeña referencia a los primeros volúmenes de, de, donde vemos esos pequeños detalles caricaturescos y lo cual aprecio muchísimo, de verdad me encantó. Por otra parte, volver a ver los outfits del, primer, del primero al tercer volumen es bastante reconfortante en, este esta eh, ahora quinto volumen. Y, me trae muchos recuerdos de eso. Y no estaría mal de verlos en el volumen 5 solamente para regresar a, esos, a esa nostalgia. o bueno, quizás tener una oportunidad de verlos con inclusive nuevos outfits, porque él está repitiendo mucho los, los, las vestimentas cansa, de verdad cansa un poco. Por otra parte tenemos esto, es posiblemente el momento más dramático que, en el que hemos visto a Yang, en especial porque estamos viendo como eh, el escudo de Aura se, se rompe y el resto de la pelea o el resto del uso de la semblanza que utiliza es sin él, es decir, no tiene ningún tipo de protección, así que creo que es parte de lo que Tai Yang decía en el volumen 4, no puedes estarte a... no puedes depender de tu, de tus habilidad, de tu habilidad, es decir, de, tu semblanza para un combate así. Es, esto tiene que ser un último recurso, no una, necesariamente una, una herramienta de pelea. Algo que me hubiera encantado es que Yang terminara con alguna cicatriz en este combate, lo hubiéramos visto en el volumen 1 y hasta ahora sepamos cuál es el origen de esa cicatriz. Eso, eso me hubiera encantado porque tendría una historia desde el volumen 1 y hasta ahora podemos eh, podremos tener el, el, backstory de esa cicatriz o esa, esa herida de batalla que hubiera quedado. Eso me hubiera encantado, pero eh, completamente eso es un increíble combate y, e increíble animación. Y bueno chicos, yo voy a dejar el video hasta aquí. recuerden que pronto estamos viendo el volumen 5 aquí en el canal. Así que muchísimas gracias por todo chicos. Yo soy Luis Freak y nos vemos en el siguiente. Bye bye.